Yeah. dijiste cómo estás mientras sonreías Caminé, me acerqué mientras cruzaba la calle Caían hojas de los árboles eh, oh, mm, Siento que me duermo, espero no sea nada. Me siento enfermo mientras, caigo de la cama. Y si me quieres, no preguntes otra vez. Mírame y date cuenta si te soñé. Mariposas, libélulas o quizás hasta gusanos, revoltijos, sopa de basofia, voy a vomitarlos. traigo un gas dorado.